Saluton kai bonvenon al nia nova epizodo. Hodia mi estis uh, iel di diru en uh, Francio por uh, gasta leciono kai mi volas danki Philip Nonchon pro la invito. Char estigis bela discuto kai la tecnicajo dum la attendo antaula comenzo esti sparitaj en Esperanto, do studentoj kiuj venis frue tute aŭskultis la lingvon senpere. Kaj ja, bona, buon sperto, kaj mi vere ĝojas pro tio. Do nun restu con me kun meditu con me Saluton kai eh, bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro e el tractajo gento e kai internazia. Kai pli precise mi laut legos el tiron el pagio 349. quardec nau. Sam che ilin nascis la samae gepatroi au la samae geavoi. Sam gentanoi analogie credas che antau multe da centiaroi au miliaroi ilin nascis la samae pra pra avoi. Sed, tiu credo, estas nur supposo, ciu estas basita exclusive nur sur la samezzo della lingvo cae religio cae ciu en la plimulto da ocasoi estas tute mal giusta. Cause de constanta intermixigiado de la popoloi, meniu, crom cei cae heredai castoi cir exemple la castoi hindai, au la hebreai cohenoi cae levioi, en la nuna tempo povas sci al ciu gento appartenis dia pra pra avu. Do, kiam mi parolas pri lingua justezo, au mi auscultas discutoi pri lingua justezo cae lingva identezo, fin fine, la fantomo de la genta identezo iel-tiel eniras la discuto do passis pli ol cent iaroi, char gentoi cae lingua, lingvo, pardono, internazia publicigis en jaro 1901, cae ni ancora est tie. Iu sense. Do, mi faris uh, dono a teston, cae mi malcovris cobris interesa in afero in primia dono a ciu tio shangigis pardonu tushi tio shangis mian mon percepton ne vere do mi havis calca in informo in surprisai kiui surprisis min sed tio ne estis eh, granda di diru per tremo en mia mon percepto kai mi conas homo in kiu tutte timas fari dono a testo por si kiu i estas vere scienze provite la pra pra avoi mia opinie tio devus esti deviga testo al ciui homoi pos la abituriento do quiam ili plencrescigas tiel che onis cias vere la pra pra avoi devas esti publica con por la individuo Poste se oni ne volas malcasci tion, mi tutte comprenas. Sed individue tio devas esti a respondezzo de la publica socio. Sed mi povas compreni se vi eh, malsam opinias. Cai mi interesijas pri vie argumentoi cae contrau argumentoi, objetoi al mia resonado cae eventuale al resonado de Zamenhof. Por momente, Dankum pro via attento, gis morgau, cae ciel cian, antauem, senfini.